床上用的打盘儿。啊！ <laughs> 哇哇，好美好美！ <laughs> 啊，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个！还是戴维老师个等会儿我再录一下。哦，好好。啊！哦。哈哈哈哈哈！ 哎，妹妹又在画画呀，今天没有画龙呀，在画小老虎呀。哎，还差个头没有画。哥哥画画很厉害的，哥哥帮你画吧。哈哈哈哈哈哈哎呦我的妈！我先走了，每个人多少钱？女生不用付钱。 宝贝们，我操谁！官宣你又在这戴假发！哇妈呀！试 <laughs> 一下这上面这个是什么东西？白 <laughs> 云。那么这下面呢？下面这是什么？这是我们一家人啊。这是我们一家人啊。是闪电机动了姐姐。不 <laughs> 可以乱讲。老公，我想吃辣条。好。 猜猜我是谁？小明不对，小龙不对，小偷不好意思，认错人了。 有，二级牛逼，二级冲冲冲！把我的闭上，把嘴给我闭上！干啥来搁这个？刚才你让我焊狗笼子，我把门焊上了。你焊门让你喊狗笼子，又没让你喊门。准备喊好外边了，准备喊里边的，不小心把门焊上了。你这样在里边，有人。 <laughs> 嗯，大家可以帮我点个小爱心吗？谢谢你们对我的支持啊，么么哒，嗯，你拍啥呢？啊？妈妈，干啥呀？一天天往那一躺，妈妈啥也不干呢？你看这拖鞋扔这一只那一只，一天天是追你屁股后转收拾。 <laughs> 大闺女，让妈干啥呀？ 哈哈哈哈哈哈！哈哈，不要睡！哈哈哈哈哈！拜佛教学，拜佛教学，来来来来来。

这要狗粮啊， <laughs> 狗吃的， <laughs> 好嗨哦！感觉人生已经到达了高潮，感觉人生已经到达了巅峰，好震撼，好夺目，好炫彩。好累哟，感觉人生已经到达了低潮，感觉人生已经到达了深渊，好心痛，好绝望，好无助。 我和妈妈是一家人，废话，那我和妈妈本来就是一家人呐。我娶完媳妇了，我我就就变成两家人了。 呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！我也想低调啊，可是实力它不允许呀，是不是啊哥？实力不允许呀，你说怎么？这你别笑，啊，一个专业的演员吧。 媳妇回来啦，媳妇。好，前桌头发第一天。啊啊啊！太长了，太长了。 如果一个胸大又好看女生坐在你腿上，你会心动吗？我不可能让女生坐我腿上。我杨幂谁好？看？你好看，不管是你和谁都你好看，谁和谁都你好看。你们同学聚会上有个女生喝多，你会送她回家吗？我不可能跟女生出去喝酒。刚刚我吃药的时候看见窗外，你猜我看见了什么？你怎么生病了？吃啥药了？我昨天的眼线笔没水了，甩了两下甩到你的白衬衫上面了。买新的？买什么新的？眼线笔。

那仙人掌给我养的啊，看吧，西南这啥仙人掌？嗯，你就这。 好劲的呢啊！行啊，还去偷钱了是不是？现在啊！哈哈哈哈哈玩不起呢，这么。老板，可不可以借个火？可以。那个木签多少钱？签不要钱。可不可以拿我两个？给你。不不是，我我我用用，用给钱，直接个包。 <gasps> 我现在要表演的是，马上消失在地球上。